yun no, mga trap so hindi muna tayo magka mag uh, mag uh, tawag doon mag bunots so may tutulungan tayo ngayon siyempre yung blessing natin siyempre i-share natin yon so may tutulungan tayo ngayon isang uh, hindi ko pa alam kung anong lahi niya eh Pakistani or Bangladesh pero malalaman natin mamaya kung anong uh, siya anong lahi niya ano so share the blessing tayo ngayon mga traps <laughs> so yun and one, two, three. So natin dyan. Hindi naman kalaki yan na surpresa, di ba? Siyempre, uh, bibigyan sa natin ng improvement na tinapay. Siyempre ganun. Start lang muna tayo sa maliit. No? Sana tayo so, bibigay ng malaki pag medyo malaki-laki na yung kitaan. So tara! Ahead. Ayan no? Yung hmm, cameraman ko napakalupit. <laughs> Ayan, mga kasama namin, no? tinan mo, maglalaro po. Ano sakto? Lumabas? Lumabas? <laughs> Yung sakto lumabas, no? Video mo. Ayun, no? So, yan yung tutulungan natin. So, ta pupuntahan natin. Salamat kayo! Wait, Nalalamit mo? Oo, nasasam ko. Parang parang. Parang. That is map. Makakulo. Kasi tapos. Ah, Uh, Anati, buenos días. Yeah. Then, uh, I help you. Yeah. Anything else, but little, little uh, help on me. Yeah. So, yeah. Ana, babakala ba din natin? Okay. So, yun. Punta na tayo ng pangalan ng mga trops na nakausap na natin sa. So, yun! Kaya naawa ako. Lagi ko siya nakikitang malungkot. No? Laging parang may iniisip siya. So yun. Tara na! Yung nandito na tayo <laughs> ng mga trapsok. Yung bibili na tayo. oh, <laughs> no, no, no, no. <laughs> Tapos natin na, oh, masyala, say masyala. Say masyala. So ito nga pala yung bakala dito ng Saudi ayan. So dito kami lagi namimili ng mga bagay-bagay, no? mga gagamitin namin. Sabon, lahat. So tara. So ito yung bibigay natin sa kanya. Yan, ito. Yan, Lumen. So, ito lang muna siyempre, alam nila, <laughs> gipit tayo ngayon, di ba? <laughs> so, magiging masaya, na, masaya na siya rito siyempre. Konting tulong lang, no? So, tagdagan natin ng tinapay para medyo okay na okay. So, hanap na ng tinapay. Wala sila, boy. Ha? Wala. Ano tinapay? Malaki. Ang sarap yata. Tinapay. Ito lang, oh. Ito, ito. So, ayun. Ito. Oh, ito na lang kasi mas mahilig sa sila. Ano, okay na to, no? Yung dumi na tinapay. So, yun. Kunting tulong para sa ating uh, kaibigan na uh, Pakistani, no? So, yun. Bayaran na natin. Tawag natin yung tindero. Asma! Kama na ako, Ano bayaran natin? बस कमाने और बस कितना चाहिए गाना था मौज तो इतना बस बस अफवान बाय बाय तो इतना इतना यहाँ से इधर आता ihatid na natin sa bahay niya ulit. Siyempre, konting tulong so ayan, trap, bigyan na natin. Mga katrops, ibigay na natin! Oh, matan! Kabila. Yeah. Okay, thank you.